diolch yn fawr iawn. Uh, dwi yma heddiw gyda fy nheulu, cymdogion a rhieni o bentre bach ni sef pentre Llanafa, jyst i fas Aberystwyth. Uh, I roi cymorth i'r Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ei brwydr i hybu a gallu yr iaith Gymraeg. Mae'n pentref ni mewn argyfwng o hyn o bryd. Mae oherwydd polisiau Llywodraeth Cymru a ffordd mae Ceredigion yn ei gweithredu. Bwriad Cyngor Ceredigion yw'r cae Ysgol mis Medi nesaf. Dwi wedi clywed Fred yn dweud sawl gwaith Mae asedion i'w ysgolion pentref ac nid rhwymedigaeth. Yr her sydd gyda ni fel Cymru yw sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn tyfu yn eu cymunedau, a pa ffordd well i helpu achos yma o'n i gadw ein ysgolion pentref yr agor. Fe'r polisiau o gau ysgolion pentref a symud plant i lenwi bylchau gwag mewn ysgolion cyfagos neu mewn ysgolion mawr neu ffatriodd fel ni'n gadw nhw yn ddamweiniol i'r iaith a'r gymuned. Gall neb ddweud bod cludo plant 4, 5 a 6 oed mewn bosiau bob bore a nos, 5 diwrnod yr wythnos yn gwneud unrhyw les iddyn. Mae Ysgol Llanafan yn siampl da ar gryfder ysgolion pentref a ffordd maent yn amddiffyn y hybyr iaith Gymraeg. Blwyddyn ar ôl blwyddyn, mae plant sydd yn dod o ailwyd hollol Saesneg yn unig, pan yn gadael a mynd mynd i addysg uwchradd yn dewis bwrw ymlaen gyda addysg drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Dwi wedi holi nifer o'r rhieni yma. Pam? Mae'n bron i gyd yn cyfaru. A ni bai bod ysgol yn y pentre, mi fydda wedi clido i plant i dref Aberystwyth, ac yna at un o'r ysgolion sydd yn rhoi addysg drwy gyfrwng Saesneg yn bennaf. Mi fyddent hefyd yn gwneud i addysg uwchradd drwy gyfrwng Saesneg. Y colled wedyn byddai'r e'r iaith Gymraeg. Dylid sicrhau bod y darpariaeth ar gyfer addysg Gymraeg yn ein pentrefi, a hefyd yn unol gyda beth mae'r Gymdeithas yn hybu, yw y dylid diwygio'r system cynllunio i roi blaenoriaeth i Gymru Gymraeg, neu bobl ac ahenion lleol i aros yng Nghefn Gwlad. Heb ysgol leol, ni fydd cymaint o deuluodd ifanc am ymgyntrefi yno, ond yn hytrach, bobl sydd yna i gael bywyd tawel neu bobl sydd wedi ymddeol, bydd yn dewis ailgartrefi yn ein gwlad ac yn ein pentrefi. Gyda'r polisiau yma, Mi rydym fel Cymru yn cael ein cloi allan o'r cymunedau. Mi rydym yn cael ein gwthio i mewn i sefydloedd sydd yn estron i ni, i gyd er mwyn cytogi arian. Mae'n dinistrio ein ffordd o fyw, ein dewis i gael addysg leion i'r plant a dinistrio ffordd draddodiadol o fyw mewn cefn glad Cymreig. Diolch yn fawr. Bore da, am dasgio fan hyn, <laughs> so Ond uh, diolch am droi mas ar uh, mor ddiflas. Uh, mi wedi dod â llythyr agored, a llythyr agored at Mr Hugh Lewis, uh, gweinidog addysg, sy'n hefyd yn gyfrifol am gyfragu odolion. Ac os ydych chi'n meddwl am Gymraegu odolion, mae'n debyg byddwch chi'n meddwl am uh, rhywbeth tebyg i'r rai ffranc. Pobl od sy'n mynd ati i ddysgu Cymraeg fel, fel hobi, ond nid hobi yw e. Y gwir amdani yw bod pob math o bobl yn gweithio'n galed iawn dros y lynyddau mawr i wella'u sgiliau nhw yn, yn Gymraeg. Felly, dyma i chi rai enghreifftiau, Mr Lewis. Mae Andrea yn gweithio fel therapydd lleferydd, lleferydd ac iaith, a mae'r rhan fwyaf o'i chleifion wedi cael strog. Doedd dim lot, o, lot fawr o Gymraeg dag Andrea ar y dechrau, ond mae'n cofio dweud, bore da, siwyd i chi, Mrs Williams? i, i glab sydd wedi cael strog. Ac uh, uh, oedd, oedd glywed y geriau bach na, na Mrs Williams lefer. Uh, a dyna, dyna yw pwysig roedd y Gymraeg yn y gymuned. Uh, erbyn hyn, mae Andrian yn hollol yr egil. Mae Helen a rwy'n arall yn gweithio mewn tatle gofal yn Abertifi, gyda chanran uchel o bobl sy'n dioddau o Alzheimer's a mae Helen y deall pa mor bwysig yw gallu siarad â nhw yn ei iaith i hunain. Mae Kirsty yn gweithio fel byd-raig, a mae Rachel a Claire yn gweithio mewn ysgolion. Mae nhw i gyd eisiau croesi'r bont a siarad Cymraeg ac yn byw yn Gymraeg. Efo hobi yw Cymraeg i oedolion te, diolch i o dosbarthiadau Cymraeg gath Sam waith mewn caffi, lle mae'r rhan fwyaf gwrthmeriad yn siarad Cymraeg. Mae Gareth y dyn arall yn redeg busnes bach yn Crymich, a mae'n asio, weldio yw e. Ac erbyn hyn mae'n swnio fel cardig o iawn. A mae fe mor falch o'r ffaith bod yn gallu helpu i blant a siarad a'i gwrthgysmeriad yn Gymraeg. Mae Gareth wedi cymathu a dod yn rhan o'i gymuned. Mae yna ganoedd o rieni sy'n dysgu er mwyn helpu i plant nhw yn yr esgol, efo er dallen, sgwennu a'r gwaith catre. Efo hobi yw gwaith, efo hobi i dysgu Cymraeg iddyn nhw, nag e. Ie! Mae cant a mil o Gymru sydd â chryn dipyn o Gymraeg o dan yr wyneb. Ond Saesneg oedd iaith yr eilwyd i'r rhan fwyaf o'n nhw. Wy'n cofio Jeff, er enghraif, mae Jeff yn gweithio fel plismon. A ar unwaith ar ôl chydig o esu, dechreuodd Jeff siarad Cymraeg fel pwll y môr. A dim ond sbardyn bach gathau. E ie, mae cant o mil o bobl fel na. Ond yn ôl y cyfrifiad, dyn nhw ddim yn cyfri o bobl. Mae pob un o'r dysgwyr yma yn deall pwysig roedd yr iaith Gymraeg. A maen nhw i gyd eisiau dod yn siaradwyr Cymraeg. Wi moyn bod yn gobi yn Gymraeg, wedodd un o o'n nhw, ei fi e i yn ddiweddar, a phob lwc iddi hi. Tra fod gwlad y basg yn gwario y tair gwaith mwy ar uh, basgeg i odolion na mae Cymru yn, yn, yn mynd ati i dorri cyllideb y rhaglen yma. Yn lle bydd sodi yn nyfodol iaith yn cymunedau, yn cymunedau mae Mr Lewis wedi penderfynu gwneud toriad o 800 i'r rhaglen Cymraeg i oedolion blwyddyn nesaf. Dyma i chi ymateb yn llywodedd ni i'r argyfwng sy'n wynebu'r iaith Gymraeg. Pam bo chi'n cloi pobl mas, Mr Lewis? Pam bo chi'n leid hyn? Pam? Diolch yn fawr.